değiştir zarını Su arasın hileleri Hey hey harazının lezgileri Vay vay ey maşa çal harazının tarını Aytin bugün yüreğimde barını Canım kaldır değiştir zarını Su arasın hileleri Hey hey harazının lezgileri Vay Yeah.